термелүү чынжырдын конденсаторунун пластиналарында заряддын өзгөрүшү электр талаасынын өзгөрүшү менен коштолот ал мезгил мезгили менен пайда болот ошондой эле зарядтын өзгөрүшү термелүү чынжырдын катушкасы аркылуу электр тогу өткөндө катушканын айланасында магнит талаасы пайда болот бул талаанын магниттик индукция векторунун модулу канчалык чоң болсо катушкадагы ток ошончолук чоң болот термелүү чынжырдагы токтун мезгилдүү өзгөрүшү менен магнит талаасы мезгил мезгили менен өзгөрөт магниттик индукция векторунун чоңдугу ток максималдуу болгон учурда эң чоң болот бул учурда конденсатор зарядталбайт жана электр талаасы болбойт конденсатордун заряды максималдуу болгондо электр талаасы эң чоң болот жана ток же магнит талаасы болбойт